¡Feliz Navidad, hijo! Mamá, yo estoy grande y sabe que no me gusta la Navidad. Ah, entonces quedo con el celular? que que toca toca.